و لوتسل میزان مپلوسلکی و گریدای تماشا که او لوتسل حجم خوبر گیرید چند کیلو کیلوه شش هفت کیلو و مرا بود کری گل برنامه جیجی هر وسا نفسی تشتی شش کیلو هفت کیلو نه کیلو